箇です 对，可以用很多国外的花啊，大家都不知道，都以为觉得很厉害，其实并不是，其实对，只是为了凑字数而已。是原谅我我文化水平不太……没有，我说勤勤劳，认真写的，更没凑字，凑字了。下面，下面突然飘来几个不太好的眼神，什么？ <laughs> 然后蔡教授说：“不是不是，我很认真写的，我真的没有凑字，数，真的没有。”然后那那到时候就期待那个六七八九月份，大家等。 想不想？哎，不不是那个，我们的剧本上不是这么写的，啊，剧本上写的是你要给我拍照的。可以可以改下剧本，不改。不行我我相机都准备好了，今天要走。咱们拍几张呢？不会还有五块钱吧？不收钱。还有五块钱一张一百。现场不收，私下找我。哎，那你在收吧，支持微信支付宝转账是吧？现金可以吗？可以。咱们。我站不起来。可以啊。我要把它站起来。还是不要站。起来？我觉得这样，的，不是这样。的。 是，你知道吧？啊，同志们，你们呼声在哪里？不能让我。 OK，谢谢，谢谢。我们的节目今天就到这里结束了，我走了。没有没有，我来我来开玩笑。其实第一次就是被一个专业的摄影师拍，真的是有点紧张呢。然后到时候这几张照片就在我的手机里了，我到时候会发微博给你们看看，拍成了什么样子。 <laughs> 没有，真的很好很好。然后我们下一个问题啊，那你是怎么踏上？ 我觉得男人在自己演的时候都想当英雄，但是没有坏人哪来英雄？所以我觉得坏人。 这是吉祥祝福。 <laughs> 然后我说我没我没回他，因为我没睡着。第二天早上我说赶紧回，万一真不在怎么办？赖我呀是不是？然后就赶紧回来一下了。结果他他至今都没有我微信。啊？我 <laughs> 到现在都没给我微信。真的？那我觉得应该不会这样。那他隔音机就这孩子已经习惯了。哦，是多久之前？就前天。 他看到节目了，就说什么情况呢？你怎么说我呀？对他，他发朋友圈了，所以他没事。啊，那就没事，那我就放心了。我突然不知道该怎么接这个话。我觉得， <laughs> 主要我主持人的事儿太艰难了，太艰难了。主持我太感谢你，就还得走。啊，没有，我是我是就一般上节目。 没没关系，没关系，主持人有点受虐倾向，不要好好说话。巨蟹座，多少女生有？哈哈哈那边的巨蟹座脸都黑了。啊，我们再聊一下那个网网络剧。所以随着网络剧的热播，对不对？然后是不是有很多人是通过网络剧，来更多的认识了台长？有吗？对吗？真的吗？ 我是真的，我很认真在听讲。我坐在里，老师就是扔了个粉笔头，王雨琪醒醒！老师，我醒着的呀，把你的眼睛给我睁开！我睁着的呀，就真的是很痛苦，你知道吗？我我我我抽了。我发现老师比我还冷，就是太冷。 目标，我觉得应该是我最终目标。吧。最终目标，颠覆一下，大概什么时候会拿出来？行行，先说出来之后。哦，那那一张，这是一张专辑还是单曲？这是一张专单曲。专单曲。对，就是，其实就是专辑和单曲的结合，就不太像专辑。 有没有什么大概主？其实就是说一。 去年有一样的类型的，你生吗？不是，我是在十二月。射手座。哇塞，你怎么知道这个射手座？这星座百事通。九 <laughs> 月二十五号，应该可能场见面会。 the whole 是吧？可是人家并没有婚期。但人家紧接着发了一条朋友圈。一会儿我赶紧问问。 发生过什么让你难忘的事吗？然后刚刚那个，其实我觉得就挺难忘，的，我也挺。难忘 戏，但是，有些其实我觉得挺喜欢。那你觉得，如果接下来有一部戏找你，你会比较想说？ was not 起出来的一定要，比如说自己喜欢的一件事，就会尽力安排时间去做。要如果没有时间，就真正喜欢的事儿。那你你有自己有创作灵感？会爆？最近没最近没有什么 <laughs> 我觉得是这样的，如果你心系一件事儿的话，你就老想。 接我了呗？没有人啊。就是就是不是有人送我去？也有人接你。对。那你想的还挺么可能？你在那玩， <laughs> 然后人家把你送，再把你接回来。对，得得得得宠着我，接我。你你们会宠着他吗？会会啊。会有人摇头。好吧，一般他们宠爱你的方式是怎样。其实其实他们没没办法的，已经很宠爱我了。 我了，这已经我很满足了。 要创作，就需要看很多东西，看书啊，看电影啊，都会有这种灵感。其实跟别人接触也是有灵感的来源。你如果让 叫我来。

你说他低头玩儿不能自拔了都。 <laughs> 有充电宝，你也可以借人家一个。之后看完人家以后，万一没有电了。呢？对对对。那如果有机会和自己的偶像来合作，你有没有什么特别想合作的？放心大胆的说，反正也不会实现。没有，放心的说，会实现。 但是呢，他们很少会想起当事人的感觉。对其实当事人其实心情是很复杂的，就是……你说这种这种生性话？那你会被影响？多少会有一些，但是也不能说这种事情很正常嘛，因为在这自己做的话，在这演艺圈里都会很多很正常。对对对，我我我只是想知道你有什么排解这种。 我估计啊，我那哥们前天给我夜里给我发微信的时候，他内心可能就会这种感觉。对，不是说你类的就有我说排解一下就会。其实别人说我开始会被影响，其实其实说不影响是假的，但是呢，自己会努力消除一些，比如说健身啊，分泌多一些多巴胺之类的。 啊，把这些你想说的语言啊放在里边，这也是个方法。那你平时突然之间遇到不开心的事情，你会怎么来排解？突然大突然啊。 对吧？对吧？对，其实就是每个人都会被流言蜚语所影响，但是一定要尽量就是让自己心更开阔一些，因为还有很多爱你的人，还有很多支持你的人去去爱护你，去支持你。所以呢，那些事情会烟烟消云散，对，对，不太不要把那个坏事都太上心，一定要把好事都上心。那这么多年之。 宝宝还有什么要收的吗？有什首先，我觉得六月二十五号是特好一日，感谢小袁见面了。然后呢，其次就是会出的，不要再问了，地主家也没有余粮了，真的，说。然后还有一批的事情会进的，就还有那个、那个、那个、那个。 照片也会经常出的，对 P B，对也会经常出的，然后还有还有一点就是，大家早上早起我很爱你，我知道你们一直都在努力，然后呢，我也会一定会尽全力努力，然后多做些好作品给大家，然后呢，就是进去了。